سؤال بيتسأل كتير في العياده ازاي يا دكتور اعرف ان انا عندي سرطان عنق الرحم واجابتي بتكون غريبه شويه مفيش عرض معين اعرف اقوله معناه ان احنا عندنا سرطان عنق الرحم اعراض سرطان عنق الرحم منتشره بشكل كبير جدا وسط السيدات ومثال صغير كده تكرار الافرازات المهبليه وجود الم اثناء العلاقه الزوجيه نزول دم اثناء العلاقه الزوجيه لخبطه في الدوره الشهريه وجود الام في اسفل الحوض كل دي اعراض سرطان عنق الرحم وسؤالي انا مين ست في مصر ما بتحسش بالمشاكل دي؟ وعلشان كده بيبقى مهم جدا لما حد بيجي لي العياده وبيشتكي من المشاكل دي ان انا اطمن على عنق الرحم ومجرد ان احنا اطمنا على عنق الرحم بيبقى علاج المشاكل دي سهل ومقدور عليه وبيبقى عندي مشكله ان السيدات بتسالني احنا لو لقينا خلايا غير طبيعيه يا دكتور اثناء الكشف هل معنى كده ان انا عندي سرطان لا خالص بالعكس علاج الخلايا الغير طبيعيه اسهل ما يمكن وبالعكس بنسبه شفاء 100% وبيجنبنا مشاكل كبيره زي التدخل الجراحي زي العلاج الاشعاعي زي العلاج الكيماوي وزي الحاله النفسيه لو لا قدر الله تمت الاصابه بسرطان وعلاجها بيتم في العياده تحت مخدر موضعي وبدون اي الم على الاطلاق ومع الحفاظ الكامل على القدره الانجابيه وعلى الرحم وعلشان كده سرطان عنق الرحم معمول له برنامج للكشف المبكر عنه الدوري كل ثلاث سنين او كل خمس سنين لو سننا من 25 سنه لسن 49 سنه بنعمله كل 3 سنين بشرط ان احنا نكون متجوزين او تم الزواج قبل كده. ومن سن 50 سنه لسن 65 سنه بنعمله كل 5 سنين. بعد سن 65 لو مشينا على البرنامج ده بنكون في مأمن تماما من القصه. وعلشان كده انا باكد دايما ان الكشف عن عنق الرحم مش رفاهيه. لا مفيش ست في مصر بعيده عن سرطان عنق الرحم زي ما اتكلمنا قبل كده. فدايما خدي الخطوه وامني نفسك.